Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi tu oh, Tak selamat pagi saya pun Okay, nama Keh Nama Keh Irah Hak sebelah Keh ni Kenal nama, ya. sini Ah, Nama saya Abu Yazid Saya orang cakap <laughs> Hak sebelah Keh, sebelah kiri Keh ni Sebelah kanan demo tu Nama saya Alif saya rasa daripada selama tu <laughs> So, so sekarang ni sekarang ni nak mendera adalah kawan-kawan Keh lah Keh yang betul berada tengah-tengah oh, ni Keh nak mendera demo untuk cakap faham sikit hmm. ha, yeah. Boleh je Boleh tu Perkataan pertama Sebut dari luar Abu. Oh, Kataan pertama Koi Koi Koi Koi Koi Koi, koi. Koi. koi. Sebenarnya koi tu uh, ditunjukkan kepada saya lah. Maksudnya saya. Dia berbeza mengikut tempat juga lah. Oh, tempat okay. kalau ke hulu sikit dia sebut keh. Kalau koi ni berapa tu mendoh, jeranta. Oh, sama. Jangan. kalau koi dia ikan. Ikan koi. <laughs> nah, macam tu lah. Macam tu lah. Tak tahu. Kalau selangor koi ni ikan koi lah aku tahu. Au. Eh, okey. dekat lah tu. Ah. Tapi oh. pronunciation dia, pronunciation oh. Oh aje. Ah, oh aje. Oh, dia ada sesetengah tempat dia kata memang ada. Oh macam hmm. keh ni bulu sikit oh aje. Okay. Next dia cakap oh. Ha, ni ni favorite lah, favorite lah. <laughs> Mengeluh. Oh. Sangu cuci sangu. Biasalah mengeluh. Meluk. Meluk. Meluk. Pernah session dia ah, sebetulnya dia ni peluk meluk lah. Ha, ah, meluk. lah. Meluk. tak pun menidur. Oh, oh. ni menidur terbuka Ha, ah, gitu. Oh, gaya dia. Meluk. Pedaah. <laughs> Pedaah je. Pedaah. Pedaah. Pedaah. Sebutan dia hmm. doah. Apa dia? Pedaah. Doah. Pedaah. Doah. Sebab kem doah demer lah. Itulah sebutan dia. Oh, ha, tu tipu lah. Tipu. Tipu. Meknya. Dengar <laughs> ni, dengar kes sebut ya. Ah, meknya. Meknya, awak sebut gitu. Oh, mek. Tak ada synchronization langsung. Oh. Awak semua ni kebukrape, dia cakap. Hati. Rasa <laughs> dia kenapa? Uh, uh, kenapanya? Oh, kenapanya? betul lah, aku cakap tadi. Awak sebutnya meknya. Sebutan betul. Meknya. Utara lain. <laughs> Okay. Ini aku kenal Lipat Jabir. <laughs> Lipat Jabir. Sekarang ni kita cerita pasal plastik. Pasal Jabir, pasal Jabir. Jabir. Oh, jabir tu atau okay, bahasa Pahang dia plastik. <laughs> ah. Gebur, gebur. ah, tak betul. Gebur. gebur. Ah, betul lah sebutan lebih kurang aja gebur. Oh, Kenapa selalu salah je? Ha? Gebur salah kegebur dia comel sangat bunyinya macam tu lah nak tidur ambil kain gebok tu ha gitu oh, oh gebok gebok next sama so, <laughs> kita biasa lah. Ni yang hok beso-beso ni mau dengar. Aku tak faham dia cakap ke. Jadi Shen kata hok bila cakap seumur tu mesti orang gani. Seumur gani ni seumur. Ha, seumur oh, patut lah seumur. Tapi kalau faham seumur gitu. Seumur dia mana? Ah, ha, ni biasa geng-geng ah, malah. Geng. Malah. Malah. Ah betul tu malah. Ha malah tu. Malah ke laya dia mun. Ni ah, malah. Malah. Ini dia. Oh ya. <laughs> Next. Borok. Borok. Borok. Borok. Borok. Borok. Ah, tahu ke? Gonyok. Hmm. Gonyok. Gonyok. Gonyok. Gonyok sentai. Lah. Sentai atau gonyok? Nih. Kerajaan. Aku raikan cinta Kerajaan. Lah. Kerajaan. Raihan Sebenarnya Oh, keraya keraya keraya keraya Oh, jangan keraya Bila cakap Why? Bila cakap faham sikit. Kerayan. Mok. <coughs> mok gemuk lah. Mok. Kami sini panggil mok gemuk. Mok. Mok. Mok. Eh, mok. Mok. Eh, mok. Moknya. Haa, ah, dia. Kita tak ada mok. Ah, orang faham tak, tak ada nyanyi kakak. Oh, tak ada. tak ada. nyanyi. Oh, kalau dia semua suka dengan video korang ni. dia ah, demo jangan lupa lah. Klik. Ah, subscribe, share dengan like dan jangan tersen-tersen untuk follow kita orang dekat ni. Dekat description dekat bawah. And thanks to Sticker Bumi. Bumi. See you guys. Kamu mesti tulis A lah. Tulis panjang doa. Ah, eh. Menang.